Siemanko wszystkim. Ja byłem na wakacjach z rodzicami w Ossie. To jest 40 minut od Warszawy, więc oczywiście nie, nie mogło się obyć bez przyjazdu właśnie tu do jednej, jednego konkretnego miejsca. Czyli teraz, kiedy już skończyliśmy pobyt, żeby nie, nie tracić dni w środku, to wracając zahaczamy o Awe Park. Dzisiaj jest wielki dzień. Pierwszy raz będę w Awe Parku. Znaczy już tu jestem, już tam, tam widać na Park. I, i ma, mam jed, jedną rzecz, którą chcę zrobić, jeden trik. Chcę się nauczyć dzisiaj flary. Mam nadzieję, że zrobię. Znaczy myślę, że na pewno, że nie pozwolę sobie tego nie zrobić, jeśli chcę. Ale nie wiem. Znaczy wiem, no zobaczymy w końcu. Ale... Ale no, no to widzimy się już w środku chyba. tym... A, to jest przybliżone. O. Jeszcze, jeszcze mi dwóch gości zatrzymało zjazd z Rolina, jakby rezji, żeby nikt nie wjeżdżał, żeby miał pusto. I spróbowałem. I, I w sumie prawie wyszło, w sensie to była plara, tylko pod koniec mi wyskoczyła kulajnoga i byłem za nisko. Czyli nawet bym przerzucił tą flarę. Więc myślę, że, że będę dalej próbował, no bo nie zmarnuję tego już. Jak już się po godzina 45 minęła, mam jeszcze godzinę 15, spróbuję to wykorzystać na maksa już. nie wiem ile, 6, 7, nie liczyłem prób. Nie wyszło mi w końcu. A i tak jestem zadowolony, nie zamierzam się już bardziej obijać, bo nie mam ochraniaczy i teraz mam obdarte już kolano. i yy, jodro mnie boli, na palcu też nie wiem czy widać, ale też, też mam zdarte. Zaraz w sumie sprawdzę. A jednak mam też zjechane biodro, zryte, obdarte. To, to tyle z Flary dzisiaj. I teraz już wykorzystam sobie ostatnie 45 minut na jeżdżenie i robienie innych rzeczy. you say you're feeling lonely nadzieję, że mnie widać, bo ja nic nie widzę. Ale no, już wyszedłem z wyparku. Parku. Jestem zadowolony w sumie, no bo spróbowałem tu flary i zrobiłem kilka razy. Na, najpierw no, gość mi miał zatrzymać ruch na, na, na flyboxie, żebym mógł zrobić. No i zrobiłem, spróbowałem. Potem dalej mi zatrzymywali. Stawali na, na rezim i mówili, żeby nikt nie jechał, więc miałem od razu całą widownię do robienia flary. No potem jeszcze coś pojeździłem, nic nowego, ale, ale łatwo się tu robiło różne rzeczy, no bo flybox jest duży. Yy, co jeszcze? No, na początku myślałem, że ja przyjadę do, do AW Parku, nauczę się flary bez problemu i potem będę robić wszędzie, na każdym skateparku. Potem jak tu przyjechałem i zacząłem jeździć po tym Resi Quarterze, i się przymierzać, to stwierdziłem, że nawet jeśli nie zrobię, to ja, ja jakoś to przeżyję wyjątkowo. Więc dlatego, że zrobiłem, to jestem zadowolony, tym bardziej. No więc fajnie, cieszę się, że byłem tu w ogóle. Ja już wróciłem do domu, a wracając do tematu flary, to, to jest straszny trik. Już łatwiej, zdecydowanie łatwiej pociągnąć prosto do tyłu backflipa i wylądować backflipa, niż ciągnąć nawet zale zależy jak, jak ci wyjdzie, czy, czy przez sideflipa właśnie, czy przez backflipa 180, czy jeszcze przez coś innego. Mi nic nie wyszło. Ale no i jestem poobdzierany wszędzie, na, na biodrze, na kolanie w różnych miejscach, na na palcach i, i na kostkach z dwóch stron w sumie. I mnie wszystko boli, jak się ruszam przez to. Ale przynajmniej spróbowałem to, co spróbowałem. Nie tknąłem w ogóle z sekcji streetowej. To można było zobaczyć na, na nagrywaniu, ale jednak nie wiedzieliście, czy nie poszedłem poza nagraniem. Więc teraz to wszystko wyjaśniam. No, no, ale cieszę się, że w ogóle byłem pierwszy raz, nie jedyny pewnie, ale jeden z niewielu tak na razie rzadkich, jeśli będą kolejne za niedługo. No, więc to chyba tyle. I dzięki za oglądanie Narka.